Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra. Gaur, maite dugun iruñea arekitzeko herritarron ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Zerbitzu publiko guztiak euskaraz izatea da gure naia. Gure herriaren erabakitzeko eskubidea gauzatzea eta txistua joz ospatzea da gure naia. Irilasai eta seguru bada gure naia, guztion iria. Adirazpen askatasuna bermatuko duen herria da gure naia, baita etxe bizitza eskubidea bermatuko duena ere. Eta emakumeontzat segurua izango den herria da gure naia.